Bienvenidas y bienvenidos al curso de iniciación a la programación en Scratch. En esta oportunidad vamos a conocer el entorno de trabajo. Podemos trabajar en Scratch de varias formas. La más sencilla es online, directamente en el sitio web de Scratch. Solo debes dar clic en Pruébalo y comenzar a trabajar. En caso de que quieras guardar lo que has realizado, puedes bajarlo a tu computadora o puedes crearte un usuario en el sitio y dejar guardado el proyecto allí mismo. También puedes trabajar offline si tienes instalado el software en tu computadora. Para ello, debes dirigirte a scratch.mit.edu barra scratch 2 download. Descargarlo e instalarlo. La instalación es muy sencilla y funciona en todos los sistemas operativos. Bien, este es el entorno de trabajo. Yo aquí estoy trabajando en la versión online. El entorno se compone de cinco grandes áreas. El área de programa o de script donde armarás el programa. El área de bloques donde seleccionarás las instrucciones. El área de objetos donde estarán los objetos con los que estás trabajando. El área de escenario donde puedes editar el o los fondos con los que deseas trabajar y el área de ejecución, donde puedes observar cómo se comporta el programado. Puedes reducir la visualización del área de ejecución y del área de objetos para ampliar el área de script si tienes un programa con muchos bloques. También puedes ampliar el área de ejecución para ver en otro tamaño cómo funciona el programa. Existen varios tipos de bloques que se identifican con colores diferentes. Movimiento, apariencia, sonido, lápiz, datos, eventos, control, sensores, operadores y la opción de más bloques. Puedes ver que hace cada instrucción dando doble clic sobre la misma. Por ejemplo, si damos dos clics sobre mover 10 pasos, vemos que el objeto se mueve si damos clic sobre girar, vemos que gira. Y si damos clic sobre apariencia, podemos decir hello. También podemos emitir un sonido. Esta es una buena forma de comenzar a aprender Scratch para ver qué hace cada instrucción. Para comenzar a programar, solo debes arrastrar el bloque que quieres utilizar al área de script. en este caso mover 10 pasos. En caso que el entorno no esté en tu idioma de origen, puedes seleccionarlo de la siguiente manera. Ahí lo cambia a inglés. Y ahí vuelve a estar en español. De esta forma, hemos visto en forma general las áreas que componen el entorno de trabajo de Scratch, en la próxima lección comenzaremos a trabajar movimiento de objetos en Scratch. No olviden que pueden encontrarnos en el canal de Talleres de Scratch de YouTube y en nuestra página de Facebook, facebook.com barra talleres Scratch.